E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Super Street Fighter 2! Então, sem enrolar, vamos pro jogo! Se você acompanha o canal, você sabe muito bem quem eu vou escolher. Chun-Li! E vamos para a primeira luta! DJ. Vamos lá. Pra cima dele. E tonteou. Chuta. E fora. Ha. É isso aí, o primeiro round já foi. Vamos lá. que coxo. Agora ela tem magia. Chuta, chuta. Isso! É isso aí, o primeiro já foi. E vamos para o próximo. E agora... T-Hawk! Vamos lá, hein? luta. Já era. Ah! Maldito! Vamos para o próximo. E agora... Honda! Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E... Bora! nele não. Ih, tonteou. Que isso? Passou por dentro. Não! Droga! Ah, você me paga! Toma, palhaço! Ha! Não vem no tapa, não! E agora, bônus stage! Beleza. E agora? Dalsin! Ih, ó o cara aí! Joga Fire! Joga Fire! E toma! Yoga Fire! Ô louco! Yeah! E agora? Hong Kong! Feilong! Vamos lá, Chuli. Pra cima dele. Bom trabalho, Chuli. Chuta, chuta, chuta! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta! vamos enfrentar o capeta em forma de guria. Cuidado com ela, hein? Aí. O que, que eu falei? Não vacila. Boa! Tonteou! É! Sou mais Chun-Li! Isso! Tontinho! E fora! É isso aí, bom trabalho, Chun-Li! E agora mais um bônus! Que beleza! Bravo! E agora? Ken! Pra cima dele, chun Opa! Agarra. Isso. Joga pro canto. Chuta. Catada aérea. que beleza, hein? De novo! Reboca no canto! Isso! Olé! Morre! Bobeou? Catada aérea! Beleza! E agora? guess. Vamos lá, Chun-Li. Pra cima dele. Vai, chuta, chuta, chuta, chuta. Ah, maldito. Solta ela, solta ela. Larga, larga. Miserável. Não. É, beleza! Essa foi por pouco, hein? Não dá mole para ele, não! Toma, que coquem! Que coquem! Que coquem! Ah, maldito! quê? Não! Isso! Beleza! Quase, hein? E agora? Mike Tyson! Vamos lá, hein? O soco mais forte do mundo contra o chute mais forte do mundo. Ha, ah, sem chance! Vamos lá, Chuli! Chuta, chuta, chuta! E agora, mais um bônus! Estamos jogando toda a saga Street Fighter. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Volta aqui. Isso. E agora? Balrog! E agora, os mais rápidos se enfrentam! cara aí. Vem. Agora! Beleza! Vamos nessa! Chuta, chuta, chuta! ele viu? Beleza! É isso aí! Toma! Ha, se deu mal, otário. E agora? Sagat! Tiger! beleza? Tonteou! Ah, sabia que ele ia se levantar. Vai, chuta, chuta, chuta. Beleza! É isso aí! A máquina se levanta muito rápido. Agora o Sagaz tem uma marca do chute dela. No meio da cara. E agora, a batalha final! Vega! Vamos lá! Chegou no bandido! Vamos acabar com ele! Vamos lá, Chun-Li. Não dá mais pra ele, não. Isso. Vamos. Ah, desgraçado. não vai ficar assim, não. você vai ver. Toma! Ah, desgraçado! Que Psycho Crash o quê? Toma, seu desgraçado. aqui onde você pensa que vai. Chuta! Que é isso? É! E é isso aí, conseguimos!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 obrigado e até a próxima!